ये बढ़िया था भाई बहुत सानू दे दे रिवाइव दे रुक जा रुक पीछे बंदे हैं दो पीछे

Watch out! बहुत लो, बहुत लो भाई ये रहा ये रहा बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड में बंदा ऊपर में All dead, bhai. Why can't they piro ho gaye, bhai, hum? अरे हम हम हिजवा से हिजवा से जब से गाड़ी कर ऊपर नीचे ऊपर नीचे डब्ल्यू ऊपर नीचे देखे एक बार ही नौको एक बार ही नौको गाड़ी करी हुई हेदना है हेदना है ना ना ना डब्लू डब्लू जल्दी जल्दी रखना पड़ेगा रखना पड़ेगा ना कोई ना कोई ना कोई ना बस रिवाइव दे बस रिवाइव दे बस डायलॉग आ गए वे अरे अभी यार दूसरा लौट पे me. सीढ़ी पर कहाँ वाला नॉक कहाँ वाला कर दिया sol kardeşim. Tamam, biliyorum, biliyorum, biliyorum. Devam edelim.